tarde se pôs mais cedo Sobrou meu aconchego A esperada lua meu convém aconchego A esperada da lua e planta um girassol